Maribel, cuéntanos, ¿tienes un stand? ¿Cómo participas? estoy, soy acompañante de, como madre de afectado de fibrosis quística y estamos en el stand de la Fundación de Fibrosis Quística Oliver Mayor. Y cuéntanos un poquito qué haces desde el stand. ¿Promueves, informas? Sí, promovemos, informamos a la gente que, que esté, para que esté informada, porque mucha gente desconoce lo que es la, fibrosis quística, informamos, eh, decimos dónde estamos, por si quiere colaborar con nosotros y demás.